दीक्षा भानप्रिय कमलनाथ सरकार ने कंप्यूटर बाबा को तोहफा दिया है कमलनाथ सरकार ने कंप्यूटर बाबा को नर्मदा न्यास ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया है और नर्मदा न्यास की सारी जिम्मेदारी कंप्यूटर बाबा को सौंप दी गई है कंप्यूटर बाबा को नर्मदा न्यास ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाए जाने के दौरान एक गजब का वाक्य भी हुआ जब कंप्यूटर बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से हेलीकॉप्टर की मांग कर ली ताकि वो नर्मदा की परिक्रमा कर सकें और नर्मदा की स्थिति को जान सकें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से कहा कि उन्हें 10 दिनों के अंदर अंदर एक हेलीकॉप्टर मुहैया कराया जाए ताकि वो नर्मदा का पूरी तरह से अवलोकन कर सकें और वहां होने वाली दिक्कतों को सुलझा